halo <laughs> Mau ditinggal sana natun Malah dolanan cerak-cerik badanku ora nangis. Tikuna. Tikuna. Tikuna. Kok ujuk-ujuk tangannya gini? Tangannya sini. Ye. Iya. Ye. Iya. Lele lele lah. Ngapa lo deh? Ayo. Ayo. Ayo miling kok. Delian. Ciluk. Bye. lo kok sembunyi? Ayo. Ayo miring. Ayo miring. Ayo miring. <laughs> Ayo miring. Ayo miring. Miring miring. Heh. Eh. gigi. <laughs> Eh, iya, eh, Ayo miring sakit ngono ki kuku ngono ki. Heeh, terus sirae yo, terus. Ayo. Ayo. Angkat sirahnya. Angkat kepalanya. Ayo. Ayo iki lho engko lara engko nandang iki. Ki belajar ki. Ayo. Ayo. Yo. Yo. Ayo. Ayo yuk ayo ayo ayo eh. nah ayo sirai gue nana balik engko engko balik engko ayo ayo ayo ayo ayo ayo angkat kepalanya iki tipe iki dipanjat iki iki dipanjat iki nggih pegangan ini diangkat ayo ayo Hmm, ayo. Ayo berusaha. Ayo berusaha. Oh, ayo berusaha. Ayo berusaha. Berusaha, ayo. Ayo. Yo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo berusaha, Ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo. Ayo. ayo. No. Iyo ki dajar, lu pinter murcap. Tangane dile. Iya, ngaku ndek Ini ngene, Ger. Uh, pinter ta. Uh, pinter. Eh. Wis pinter ta.